आज बात करने वाले सजान फ्यूरी ऑफ द गॉड के ओ रिलीज के बारे में फुल कंफर्म न्यूज है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे नंबर ओ की बात करते हैं किस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा तो बताया जा रहा है कि अमेजोन प्राइम पे देखने को मिलने वाला है और रिलीज डेट की बात करें तो बताया जा रहा है सत्रह अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगा अमेजोन प्राइम के ऊपर तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें